Saluton al cio, jen ivu die vie dio, kai ho dio mi ne vera planis citium filmeton, sed mi decidis farigin pos cio mi havas conversacion cun unu el miei te amanoi. Do mi volas ke vi helpu min, kai helpu mian te amon, kai vi vidas ciel pos momento. Do nuem mi simple volas diri ke dum la pasintai monatoi, mia te amo, parescao ciu tage, de mateno gis vespero, prilaboras amicumu, pare parescao nenio. Um, ili simple laboras kun espero mi supposas ili esperas ke ĉi tiu projekto estos giganta sukceso kaj ili dedicas tiu multa da tempo al la projekto kaj kompreneble kiam vi dediĉas monatojn post monatoj al iu projekto ĝi povas fariĝi tre elĉerpiga afero kaj en kelkaj semajnoj ni intensas lanĉi la projekton por Esperanto parolantoj sed mia te amo bezonas vian inspiron ili esus tute elĉerpita kaj bezonas vian helpon do mi intensas listigi la te amano in de amicumu ca mi volas che vi en la commentaio diru cion <laughs> gioia vi estas per ici tiu proiecto principe ciel vi intensas usi amicumu por trovi esperantistoin, amicoin, por uh, pli grandigi esperantuion mine stia, sed simple scribu io na fablan por ili, porca ili povu vidi che vere estas como numo ciu attendas ci tiun apon do nun mi volas listigi mia in te amano do compreneble estas chak li estas la cefa tecnologia teknika oficisto tio signifas ke li programas la apon por iOS sed li ne nur faras tion li fakte faras tion de programado gis merkatikado kai prelego e kai li prilaboras laboras certa inte ama in kai fakte mi kai chak ni ni faras tion se iu en la te ne povis fari gin, mi au li faras gin. Do li estas grava <laughs> homo en la grupo, um, li estas uno el confondinto de amico, do estas ege grava che um, vi inspiru lin. Do crom li, compreneble, estas mio, li programas la androidan version de amicumu, cae li estas uno el play vigla cae diligentai homo e cium mi rencontis. Ciu tage li programas androidan cae la androidan version cae pli bonigas gin cae respondas al demandui de del comunumo, de mi, del la te amanoi, li simple estas tre carina homo por nia te amo. Do, mi volas che vi inspiru lin. Do, crom tiui du programistui, ni havas trian, cion vi versainen cias a uh, tiu estas Judith, shi estas nia servila programisto kai la parto de homo ines tias ke ni havas programiston kiu programa sa servilo sed sen shi la apo simple ne povas paroli kun unu la alia do shi estas grava homo en la teamo kai shi simple sidas tie kashita en ombro do bonvolu uh, danki al shi a uh, krom shi estas um, uh, Elena kai shi estas nia grafikisto do tiu belajo kiu vi vidas shi faris kai shi estas un unu el tiui homui, kiu estes tiun diligenta, ca se mi diras al mi besonas ci tion, si donas al mi tiom multe da versioi de tio, porca mi povu lecti lau place. Ca ciam mi electas unu, mi dis, ah, dankon pro tio, si dis, ne, ne, ne, mi povus fari shangioin, mi povus plibonigi bonigi gin, ca mi dis, ne, ne, ne, tio estes suficia, dankon. Do, si <laughs> estes tre grava homo en nia te amo. A, crom si estes Jesse, kiu estes nia system administranto, do, ciu foie, ciam amicumu, ne, ne funkcias dum momento li estas la homo kiu tuj aperas kaj diras ho fek ho fek ho fek kaj tiam devas ripari ĉion la servilojn kaj testi ĉion por certigi ke ĝi funkcias do kiam homoj plendas pri malrapideco de la sistemo li estas la homo kiu devas tiam explodi de timo, mi supposas. Am, kai lasta tempe ni invitis al nia te amo a nova homo, novan homo. Pardonu min, mia esperanto ci nocte estas feca. A tio estas suje. Li estas esperantisto el cinio, kai li estas nia nova mercatikisto. Am, kai li rapide lernas fakte dum la nua tago kiam li anigis al nia te amo, mi dis, ha, bonege! Ju, ga mi simple jetis al li tiam multe da petoi, kai devoi, kai tio plu, kai li facte tre rapide um, prenis ilin kai adaptis ilin kai comensus ad respondi al demandoi de gazetoi kai tio plu. Do mi simple volas ke vi cioi inspiru mian teamon. Dilu in la commentaio kiel vi intensas usi amicumu, kio mute vi attendas citiun apon. Montru al ili ke vere estas vivanta comunumo kiu volas citiun apon kai kiel vi intensas usi gin, kai kiel vi intensas diskonigi gin al mondo. Mi ne povas diri kio mute tio povus inspiri kai helpi ilin kai kai simple montri al ili ke chio kion ili faris estas aprezata do bonvolu diru dankon se vi se vi povas